苍白秋风，战场的赌注。伤的疲惫，脑海中不断缭绕，数呢喃。Stop now，依旧冰心等待。 grown down.